हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग आज मैं मिलवाने वाला हूँ आपको देश के सबसे बड़े चूतिया से ये देखिए कौन है ये ये मेरा दोस्त है आज के बाद ना ऐसे दोस्तों के साथ तुम दिखना मत यह है देश का सबसे बड़ा चूतिया हमेशा है देखो इसको दिन भर चिमकांडी लींडी सूंडी करता रहता है <laughs> यही बंदा है जो हमारे देश को बहुत आगे ले गया है यही देश की तरक्की के लिए भाग ले रहा है यही बंदे जो हमारे देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं आप इन पर ध्यान मत दीजिए आप देश की तरक्की के लिए भाग लीजिए ये अपने ये अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आते आप इन पर ध्यान न देकर देश की तरक्की के लिए भाग लीजिए बोला अरे तो कुछ बोल सकता तो, तो है खाने में नमक क्यों नहीं है एकदम बढ़िया मस्त कब से बोल रहा हूँ इतना मस्त नमक के फिर भी चिल्ला रहा है आयो की यह है दूसरे नंबर के सबसे बड़े चूतियाँ यह असल में तो एलियन है परंतु आपको एलियन की तरह देखते नहीं ये हमेशा ही एलियन वाली हरकत करते हैं आपने कभी इंसानों वाली हरकत करते देखे नहीं होंगे इन पर कभी भरोसा मत करना ये कभी एलियन बन जाएं बता रहा हूँ मैं पहले ही और अपना ध्यान रखना देख रहे हो इन दोनों की शक्ल इन दोनों की शक्ल ऐसी है जाने बाबा शेर हो रखी है इनको और भाई साहब एलियन तो ये सच में ही देख लो आप इनको भले हमने शायरी भी बना ली सुना पापा गए कल बाड़े पे लट पड़े पिछवाड़े पे वैसे तो ये आप लोगों को आंटी लग रही होंगी पर असल में आंटी ने असल में दो शायरी भी बना ली सुना पापा गए कल भाई साहब इतनी मोटी हो रखी है कि इसे लट पड़ने से दर्द होने के बजाय से मजा आ रहा है पे लट पड़े पे भैया ये फकीर चंद का घर यही है ऐसे कैसे हमारे देश की तरक्की होगी बाकी सब तो ठीक है आप ऐसे करना ये दवाई ले लेना और टेंशन के साथ मत सोना तो डॉक्टर साहब क्या टेंशन को मायके भेज दो देख रहे हो हमारे इंडिया में कितने टैलेंटेड डॉक्टर हैं एक पैप से पता लगा लेते हैं बीमारी क्या है सब तो ठीक है आप ऐसे करना ये दवाई ले लेना हुए तो डॉक्टर खुद ही कोरोना का मरीज सो लग रहा है हूँ सुनो लगता है मेरी बीवी आ गई बाय बाय बाय बाय हाँ किससे बात कर रहे हो अरे पोटी कर रहा हूँ यार इतनी रात को किससे बात करूंगा तुम्हारी आवाज ना बाहर तक आ रही है किससे बात कर रहे हो अबे यार कितना शक करती हो यार तुम चैन से पोटी भी नहीं करने देती हो किसी से बात नहीं कर रहा मैं अच्छा तुम सच में पार्टी कर रहे हो हाँ। ठीक है मैं ना बाहर ही आपका वेट कर रही हूँ फ्लश मत करके आना वीडियो खत्म होने से पहले आप टिकटॉक के इन सबसे बड़े चूतिया स्टारों से मिलते जाइए इन्होंने भाई साहब हमें इतना चूतिया बनाया क्या ही बताए भाई साहब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में पास वाले बेल आइकन को दबाना ऐसी रोजाना नई वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना